5 на 500. Правильно. Да, на все. А? Ну, нельзя? Ну, ну, ну, чуть-чуть, все. Ага. Если влезет что. Просто круто у вас заправка. Лезет? Лезет почти залезу. Ну, ну, давай, давай, давай, прям влазит, ничего страшного. Отлично, все. Вот так происходит заправка, вообще непонятно как, но полный бак 500 рублей. Это еще километров 400 могу проехать точно. Хотя там заливает 7 литров что ли. Цена 70. 5,80 рупий за литр. Я надеюсь, меня слышно.